My name is Peter Babnik. I'm from Germany. Pod Piram Reformo Shore. I'm Jodio, I'm from the Congo. Je soutiens la réforme des choses. أنا ياسمين من مصر أنا متضامنة مع إصلاح الشو Salut, sunt Alex și susțin Reforma Show. أنا رامي من لبنان وأنا مع إصلاح شو يا سام ذا ريفورمو شو Slovenia si sociálně apeluje zahajově. Vyplývá si sociálně Sri Lanka. Hi, ik ben Joris uit Nederland en ik ondersteun uh, Reforma Show. Ja, Sam, za Reforma Show. Ähm, ich bin Suhai aus Deutschland, Podpira Reforma Show. Hallo, ich bin Vera aus Österreich and show, Reforma Show. My name is Ryan Thompson, I'm from Raleigh, North Carolina, and I support the show reform. Reforma!